Tras una maratónica sesión plenaria, el domingo 17 de abril, 367 diputados se mostraron favorables al juicio político destituyente contra Dilma Banarosev, acusada por la oposición de crear líneas de crédito inautorizadas por el Parlamento brasileño y otros crímenes de responsabilidad. 139 diputados se mostraron contrarios a dicho proceso, 5 diputados se abstuvieron de votar y 2 diputados se habían ausentado.